पीछे पीछे पीछे अंजी तेरे Te lo Desi music factory एजी द गैंगस्टर जान जाने जहान मैं हूँ तेरा शोले का अमजद खान नाचती जा ना हो परेशान आजा मिटा दूँ मैं तेरी थकान वो पहने शरारा ना पहने वो साची नहीं रहती लाहौर वो रहती कराची लगाती वो ऊल खिलाती वो फूल that make me that make me feel so good uh, माना पूरी है तू यूके की आग मत तुझे यूके की sudah tutup celah tadi